Yo era muy joven, me había graduado del colegio, empecé a buscar trabajo y me contrataron en la Universidad de San Francisco de Quito como ayudante de limpieza de las cocinas. Trabajando en la cocina empecé a descubrir mi pasión por ella. Vengo de una familia muy humilde, nunca pensé que era posible entrar a estudiar a una universidad tan prestigiosa, pero existen becas y asistencia financiera que me ayudaron y ahora soy chef. Al finalizar el semestre en el Instituto Polvo Cus, eh, se realiza un concurso en el cual nosotros obtuvimos un segundo lugar. De aquí a 10 años me veo como dueño de un restaurante en la playa, me veo como profesor de la Universidad de San Francisco de Quito para devolverlo a la universidad me